Żyję w dużym mieście, tu gdzie pełno jest kurestwa Pośród betonowych ścian mieszka trzy czwarte społeczeństwa Żyję na osiedlu Rudinkowo, dobrze je znasz Gdzie za krzywe spojrzenie możesz wyłapać twarz Życie nas nie rozpieszczało jak innych dzieciaków w Polsce Oczywiście przez system, co urządził samowolkę sobie Gdzie obiecują tylko, że zmieni się na lepsze Ja słabo w to wierzę i te obietnice pieprze I żyję w swoim świecie, nagrywam se rap Ja choć wciąż kładam w to siano, to mam motywację szmat Do pisania i nagrywania, rymowania wierszy Robię to po swoje w sposób najszczerszy Nie jestem tu pierwszy i ostatni, żeby mówić ci jak żyć Ale mogę ci doradzić, żebyś tu w porządku był Tutaj gdzie życie nie jest lekko, ale każdy daje radę Ci ludzie stąd są tego przykładem I jaka sprawiedliwość pyta, bo pytam jaka Sam się przekonałem, że są tu to zwykła mafia Sam się przekonałem, że jak sam czegoś nie zrobię Sam się przekonałem, że znaczy, nie pomoże I choć mam garstkę przyjaciół, za nich dziękuję Ci Boże To sam się przekonałem, jak mijając plecy morze Sam się przekonałem, ilu z Was było nie czterech Sami oczekujecie, a od siebie nic niestety Wychodzę na bloki, odwracam się w prawo Słyszę jakieś krzyki, idę prosto